뭐가 이렇게 됐어? 咚咚吃咚吃咚吃咚咚咚，你好，走开，OK，咚次咚次咚次咚咚咚次咚次。 Fiore. Hmm? Hmm? 夜 <laughs> oh, no, no, no, no. <laughs> 哈哈哈哈哈哈哈哈！嗯？ 응? 응? 응? 예? 열. 可乐，可乐，这是在哈我。嗯？妈，妈妈，妈妈，哈哈哈哈哈哈！妈妈，哈哈哈哈哈哈！You want the egg? Yes, me too. Okay, alright, yeah. Oh my god! Can I have it, please? 还生气了。 <laughs>